belakang. Jadi Jadi Alright guys, how's the wave? Good wave? Not bad. Bye. Bye. Để để cho Đi nào mà không quá là không phải ăn thử Để để nó chơi Đi Đi Đi Đi Đi Đi Đi Đi naik kelema ini mancing apa pirang? Iya, le naik kelema amak ah, enggak nah bahun dia. Kende bau empat hmm. nah. Baronang iya. Iya jaga di ketahuan orang nempak aku. Nama 对吧？